välkommen till Naturliv. Nu är vi på väg till naturreservatet Fattenborg och det är lördag den 16 maj. är det spännande? Ska det bli roligt? Ja. Vad härligt. Vad ska vi göra i Fattenborg? Grilla. Grilla och äta marshmallows va? Mm. Så vi ska gå dit upp tycker du? Ja. Vi ska se hur långt det är. Här hade de renar, eller djur, boskapsdjur. får vi lite problem här på våran väg. Ja. Men du är duktig på att balansera, visst? Du har gjort det där förr. Hej och välkommen in i Naturliv. Idag befinner vi oss i Fattenborg naturreservat i Kalix kommun. Och så här ser det ut runt omkring. Väldigt fin omgivning. Dock är det ju inte sommar än, men det, då blir det säkert jättefint här. Så vi fortsätter våran tripp. Vad sa du, vad finns det borta? Var det en grillplats? Vars då? Ja, ja men det kanske det är. Oj, titta! Det visar sig att det är en sjö här nere. Här har vi en eldstad. Titta vad fint! Ja, så här kan det vara när man får ut på äventyr. Men det var ju värt att fara hit verkligen. Jag vet inte, man ser ju inte så mycket nu. Det är kanske mer att se på sommaren, men det man har sett nu är intressant. Och... Den kan du dela. Wow! Första försöket. Första försöket. Får du tända då? Vänta, vänta, vänta. Vänta, Vända, jag ser inte något. Så, nu. Ta där då. Det är lite kyligt idag men eh, det är ändå en härlig dag. Jag ångrar inte att jag får hit, gjorde du Benjamin? Nej. Nej. Så det här Fattenborghuset äh, går tydligen att hyra som företagare eller privatperson om man vill ha några fester eller tillställningar. Är du som ska äta den där korven? Jag har grillpinnen Benjamin. Bryggan fast den håller jag på sälja. Ja, vattnet kokar. Vi tar den. Aj, aj, aj. Vad varm. Ja, det kan jag fatta. Så, nu kan jag göra kaffe. Får jag se Kaffe, kaffe. Ska Mm. Kaffe. Ja. Gott. Har du ätit den där? Mm. Var det gott? Mm. Det var coolt. Han tycker om din kaprisan. Kan ju vara något ätbart. Vill ni ha en, en marshmallow? Här, ät! Och fyra och så nu ska vi be oss hemåt och tackar för att du har varit med oss. Trevlig helg och på återseende. Hej då!